नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ आज हामी खास गरी यस कार्यक्रममा स्थानीय सर विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कृषिका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू गर्दै आएका छन् किनभने यो स्थानीय सरकारको एउटा कार्यकाल अब लगभग समाप्तिको चरणमा पुगेको छ र अर्को कार्यकालको लागि चुनावी प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको यस अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले के के काम गरेका छन् कस्तो छ भन्ने कुरामा हामी यसमा छलफल गर्छौँ र आजको यस छलफलको लागि हामीले ललितपुरको कोन्जोसियम गाउँपालिकाका प्रमुख गोपीलाल सिंह सिङतानज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँको पालिकाकैदेखिबाट स्टार्ट गरिदिनु होला अलिकति गाह्रो छ हामीलाई हजुरहरूलाई त सजिलो छ यसको के हो कसो हो अनि त्यस पछाडि हामी छोटो अलिकति गरेर अगाडि जाउँ धन्यवाद अब यो किसान टेलिभिजनबाट जो आफ्नो पालिकाभित्रको आफ्नो कार्यकाल अवधिभित्रको जनतासँग जनप्रतिनिधिहरूले कृषि क्षेत्रमा किसान क्षेत्रमा के कस्ता खालका कार्यहरू कर्महरू गरे र आगामी दिनहरूको सोचहरू कसरी चाहिँ चाहिँ बोक्नु भएको छ भन्ने हिसाबमा जो मौका दिनुभएको छ धन्यवाद अब सुरुमा हामी दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा हामीले नेपालको इतिहासको पहिलोचोटि स्थानीय तहमा आइसकेपछि हामी निर्वाचित भयो निर्वाचित भएपछि राज्य संरचना अनुसारको पहिलो बजेट पहिलो बजेट को कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीलाई धेरै हामी हामी भयो कसरी गर्ने के कस्तो गर्ने सरकार अल्मल्यो नाम सरकार भएको छ कर्मचारी एउटै छैन मैले तपाईँलाई उदाहरण दिउँ प्रथम गाउँसभा मैले एउटा खरदार सुब्ब लेभलको मान्छे एउटा मात्र एकजना कर्मचारी राखेर रा, गाउँसभा गरेको छु केही साथीहरू विज्ञ साथीहरूसँग परामर्श गरेर र आफ्नो विगतमा आफूसँग के अनुभवको हिसाबले हामीले सुरुमा गऱ्यौँ सुरुमा को चरणमा हामी अल्मल्यौँ सुरुमा फेरि जनताको अपेक्षा भन्यो भने के हो भने सडक पूर्वाधार खानेपानी यावत कुराहरूमा हामीले जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नुपर्ने समयमा बढी भयो त्यसो हुँदै स्वाभाविक हिसाबले हामी सुरुको प्रथम चरणको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले सडक पूर्वाधार र खानेपानी लगायतका विषयवस्तुहरूमा योजना पूर्वाधार योजनामा हामीले बढी फोकस दियो जनताकै मागै त्यो थियो सबैभन्दा अपेक्षा चाहिँ हामीलाई हामी दक्षिण ललितपुरको प्रवेशद्वार भनेर चिन्ने ठाउँ र त्यहाँ पनि सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको पशुपालन र कृषि क्षेत्र कृषि कर्ममा विश्वास भएको जनतामा सबैभन्दा हामीलाई कृषि क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन गर्ने कुरामा सिँचाइ नै चाहियो र त्यो उत्पादन गर्ने चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको कालीमाटी बल्खु लगायतका विभिन्न चाहिँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि यातायातको कठिनै थियो त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले जनताले सुरुको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीलाई पूर्वाधारतिरै बढी दियो जनताको माग अनुसार हामीले सम्बोधन गर्दै गयो कति चाहिँ टाढा छ तपाईँको यो कोर्स सिटीबाट भनौँ न रिङ रोडबाट भनौँ न मलाई अब यो क्वेसनमा मैले अब दुरीको हिसाबले कुरो गर्दा मलाई अलिकति म स्थानीय सरकार हुँदो हुँदा पनि सरकारमा आफै पनि छु र फेरि सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने चाहिँ आफूले सरकारमा भएर पनि सरकारकै आलोचना गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ दुरुकै हिसाबले लगनखेलबाट या साधोबाटबाट कन्जुसोम गाउँपालिका पच्चिस किलोमिटरको दुरीमा छौँ तर त्यो क्षेत्रको सडक पूर्वाधार चाहिँ अहिले पनि हामी आइसकेपछि चाहिँ के सुधार गरिदिएको छ हामीले आफ्नो पहुँचमा रहेका आफूसँग मातमा रहेका आफूसँग सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले विदेश सामान्यकरणको जुन बजेटको चाहिँ को विनियोजन व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसारमा हामीले मर्मत गर्ने स्तर उन्नति गर्ने त हामी सक्छौँ तर पनि लाजमर्दो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि दुरी त्यति भए पनि दुर्गम छ अहिले सडकको पहुँचको हिसाबले अहिले पनि दुर्गम छ सबै चाहिँ कच्ची चाहिँ चाहिँ रोडहरू छ होइन त्यसो हुँदाखेरि दुरी जम्मा पच्चिस किलोमिटरदेखि लिएर अलिक सङ्खु मेरो वडा नम्बर दुई अलिक डिस्टेन्टको टाढा भन्नुभयो भने त्यही हो सत्ताइस किलोमिटर होला त्यति मात्रै हो नजिकै छ नजिकै छ अनि तपाईँको पालिकामा होला नि त कस्तो कस्तो खालको खास गरिकन भूगोल तलदेखि माथिसम्म हावापानी प्राकृतिक स्रोतको कुरा जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो सिँचाइको कुरा भयो त्यस्तै उत्पादनका हिसाबले के के उत्पादन हुन्छन् त्यसमा अलिकति भन्नु अब उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ अहिले त्यहाँ विशेष गरी हामीले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान हामीले गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि त थिएन व्यवस्था थिएन प्राविधिक जनशक्ति थिएन सोयल टेस्टको कुराहरू थिएन होइन व्यवस्थाहरू धेरै कुराहरू अनुविज्ञहरू थियो हामी आइसकेपछि पहिलो कुरो जनतालाई चाहिँ हामीले कुन भूगोलमा कुन वडाको कुन भूगोल क्षेत्रमा चाहिँ के चाहिँ चाहिँ तपाईँको बालीहरू उत्पादन हुन योग्य छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न सोयल टेस्टहरू गरे अनुसन्धानहरू गरे प्राविधिकहरू मार्फत अनुसन्धान गरे अनुसन्धान गरिसकेपछि तपाईँको दुई हजार चौहत्तर सालभन्दा अगाडिको उत्पादन र पछाडिको उत्पादनमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स छ धेरै फरक छ हामीसँग धेरै कुरो हुँदो रहेछ नि त तर हामी अज्ञानताको कारणले चाहिँ के हो भने प्राविधिक कुराको कमीले गर्दाखेरि चेतनाको कमी गर्दाखेरि मकै नहुने ठाउँ मकै लगाइरहेछ तरकारी चाहिँ नहुने ठाउँमा तरकारी लगाइरहेछ होइन तर अहिले चाहिँ हामीले जनतालाई के सचेत बनायो भने यो ठाउँमा मकै हुन्छ यो ठाउँमा तोरी हुन्छ यो ठाउँमा तरकारी विविध यावत कुराहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न ब्लक कार्यक्रम राखेको छ हाम्रो ठाउँ भौगोलिक बनावटको हिसाबले प्राकृतिकले यति सुन्दरता बनाइदिएको छ हामीलाई त्यो ठाउँअनुसारको तपाईँको त्यहाँ टेम्परेचर पनि त्यस्तै छ हावापानी पनि त्यस्तै छ तपाईँको दस मिनट हिँडिसकेपछि अलिक उचाइमा हिँडेपछि जाडोले मान्छे ज्याकेट चाहिन्छ तपाईँलाई दस मिनटको दुरी अलिक ओह्रालो झरेपछि अलिक गर्मी गर्मी हुन्छ हामी हाम्रो भौगोलिक बनावट त्यस्तो छ समुद्र सतहको उचाइमा हामीले गाउँ गौरवको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ छब्बिस सय पचहत्तर हाइटसम्म छ हामीसँग माथिल्लो माथिल्लो र अहिलेसम्म कुञ्जसुम गाउँपालिकाको उत्पादनको क्षेत्रमा सत्र सयदेखि उन्नाइस सयसम्मसम्मको उत्पादनहरू छ उत्पादन क्षेत्र छ जस्तै सबैभन्दा जाडो वडा नम्बर पाँचको चाहिँ पाँच नम्बर वडामा हुन्छ म आफै जन्मेको ठाउँ त्यसपछि वडा नम्बर एक चौ गरेको सिङ्गन भन्ज्याङदेखि लिएर तौ चौतारा डाँडा भन्नेसम्म हुन्छ त्यस भएपछि तपाईँको अरू नल्लुको आएर तल अलि नल्लु अलिक चिसो हुन्छ सङ्खो अलिक गर्मी छ र शङ्कु र दलचुकीको तिन नम्बर वडाको माथि हाइडाहरू अलि चिसो छ त्यो चिसो ठाउँमा चिसो हुने उत्पादनहरू हामीले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ त्यसमा पनि कस्ता कस्ता उत्पादन जस्तै हामीले तिन नम्बरमा चाहिँ अनुसन्धान गऱ्यौँ हामीले किबीको चाहिँ किबी खेतीको चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गरेको छ र किबीमा धेरै उत्पादनहरूमा धेरै राम्रो कुराहरू फलेको छ त्यहाँ किसान सबैभन्दा किसान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यहाँ सामूहिक रूपमा पनि छ व्यक्तिगत रूप पनि छ त्यहाँ किसानले सफल भएको पनि छ किबीमा राम्रो भएको छ त्यसै गरी चाहिँ हामीले ब्लक कार्यक्रम चाहिँ पाँच नम्बरवटा र चाहिँ हामीले नल्लु फलफुल खेतीको ब्लक चार नम्बरवटा फलफुल खेतीको ब्लक पाँच नम्बर तरकारी तथा पशुपालन एक नम्बरवटा तरकारी तथा बाख्रा चाहिँ पशुपालन र तिन नम्बरलाई चाहिँ हामीले मकैको ब्लक मकैको चाहिँ ब्लक कार्यक्रम त्यहाँ आफैमा त्यहाँ पहिलोदेखि साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ बिउ ब्याङ्कको नेपालको पहिलोचोटि बिउ ब्याङ्क स्थापना भएको दलचुकी तिन नम्बर वडा त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बिउको अनुसन्धानहरूदेखि लिएर कृषिको अनुसन्धान बिउहरू पुरानो पुरानो बिउहरू आफ्नो नेपालमा उत्पादन भएको बिउहरू त्यहाँ पाइन्छ होइन त्यहाँ पाइन्छ त्यहाँ राई खाने सागहरू विभिन्न जातका रा सागहरू र मकैको चाहिँ त्यहाँ ब्लक चाहिँ मकैको ब्लक त्यसपछि तोरीको ब्लक कार्यक्रम र किबी र सँगैसँगै अन्य किसानको छ भने सङ्घको चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो गाई भैँसीको भैँसी पकेट हामीले यसरी चाहिँ भैँसी पकेट भनेर घोषणा गरेको छ र सबैभन्दा चाहिँ भैँसी उत्पादन गाईबस्तु पालन उत्पादन सङ्घको हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै कुरो मकै होस् या यावत तरकारी होस् सबैभन्दा बढी उत्पादन चाहिँ हाम्रो शङ्कु नै हो किनकि अलिकति त्यहाँ टेम्परेचर पनि त्यस्तै छ तापक्रम अलिकति मिलेको छ त्यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ शङ्कुमा पनि अब दुई तिन थरी छ कुनै अलिअलि तल तल चाहिँ खोला छेउछेउमा तपाईँको तिन बालीसम्म हुन्छ अलि माथि हाइटमा दुई बाली मात्रै हुन्छ अलि मेहनत गर्ने कृषकले चार बालीसम्म टिपेको छ अब त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ हावापानी त्यस्तो खालको छ कि तपाईँको तल्लो भागमा तल्लो भागमा चार बालीसम्म त्यहाँ उत्पादन हुन्छ टोटल चाहिँ यहाँको पालिकाको क्षेत्रफल कति जति होला चौवालिस चाहिँ पोइन्ट सोह्र छ हाम्रो वर्ग किलोमिटर त्यो मध्ये त्योमध्ये अब वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र त्यस्तो केही छुट्याउनु भएको छ त्यस्तो अब यस्तो छ हामीले त्यो रफली रफली छुट्याएको त छ हामीसँग त्यसको डिटेल चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भिलेज प्रोफाइल छ हामीसँग भिलेज प्रोफाइल छ टेन्टेटिभले मलाई चाहिँ अनुभव कुरा चाहिँ हामीसँग साठी प्रतिशत चाहिँ वनले ओकटेको छ साठी प्रतिशत जमिन चाहिँ हाम्रो वनले ओकटेको छ कि तपाईँको भनेपछि त तपाईँको पच्चिस छब्बिस वर्ग किलोमिटर त वनमै जाने वनमै जाने भयो बसोबास पनि हुने भयो बसोबास पनि हुने भयो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब भौगोलिक हिसाबले डाँडा काँडा हुने जहाँ घर हुन्छ त्यो घरको पछाडि मुनि चाहिँ चाहिँ तपाईँको खेत हुन्छ त्यो बारी हुन्छ खेत भन्ने त हुँदैन बारी नै हुन्छ तर कोन्जेसनमा चाहिँ धान कुनै कुनै ठाउँमा अलिअलि चाहिँ हुन्छ तर धान हुँदैन तर उत्पादनको हिसाबले तरकारी चाहिँ चाहिँ हामी व्यापक उत्पादन चाहिँ हुन्छ कोन्जेसमबाट अनि एउटा अर्को कुरा सोधिहालौँ यो सङ्घीयता लागू भएपछि खास गरी कृषि क्षेत्र चाहिँ पहिलाको तुलनामा अझ अव्यवस्थित छ भन्ने आरोप लाग्छ त्यसको भन्नुको एउटै कारण के हो भन्दा काम हुन्छ पालिका लेभलमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा भनौँ हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा र त्यहाँ कृषिको प्राविधिकहरू कम छन् भन्ने चाहिँ छ र सुनिन्छ पनि त्यस्तो र देखिन्छ पनि त्यस्तै वास्तविकता पनि विज्ञ कर्मचारीहरू माथिल्लो माथिल्लो लेभलमै बसेको त्यस्तो समस्या छ अब यहाँको पालिकामा चाहिँ अब पक्कै यो समस्या त छँदैछ यसलाई कसरी चाहिँ यहाँले टारिरहनु भएको छ कसरी समाधान गरिरहनु भएको छ अब ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको उत्पादनसँग सङ्घीयता व्यवस्थालाई जोड्न मिल्दैन त्यो तर्क गर्ने साथीहरूले अलिकति कुतर्क गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ हो हाम्रो व्यवस्था सुरुको प्र्याक्टिसको व्यवस्था यो सङ्घीयताको छ यो संहितालाई दोष दिनु मिल्दैन आज यो संहिताले गर्दाखेरि आज चाहिँ तपाईँको मैले सुरुमै मैले तपाईँसँग राखेँ हिजो संहिता व्यवस्थाको स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनेको अवस्थाको उत्पादन र सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि स्थानीय सरकार हामी आइसकेपछि त्यहाँको व्यवस्थाहरू त्यहाँको कमी कमजोरीलाई हामीले समीक्षा गरेर त्यसको विकासको मोडेल कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो अगाडि बढ्यो आज कहाँ पुग्यो हामी कहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ त्यहाँको जनताको चाहिँ तपाईँको उत्पादन कहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ आर्थिक हिसाबमा कहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ त्यस्तो जोड्नु हुँदैन सबै स्थानीयता त्यस्तो हुँदैन मेरो कोन्जेसम गाउँपालिकामा प्राविधिकको कुरामा कर्मचारीको पनि कमी छैन त्यो त त्यहाँको प्रमुखले त्यहाँको जनप्रतिनिधिले खोज्ने कुरो हो नि त त्यो त प्रायःको जनशक्ति प्राविधिक जनशक्ति कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ वातावरण बनाइसकेपछि काम गर्न दिनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ आफूले बनाएको योजनाहरू त्यो योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ चाहिँ विज्ञसँग परामर्श गरेर चाहिँ कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो त्यो कार्यक्रम गरिसकेपछि सफल हुन्छ तर यहाँ हुन्छ के भइदियो भने नेपालमा हुन्छ चाहिँ के भइदियो भने एउटा ठाउँमा बस्ने एक दुईजना बस्ने होइन हिजोकै पुरानो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा गरेको जस्तै एकात्मा चाहिँ साध्यहरूले चाहिँ कार्यक्रम बनाइदिने विज्ञको सल्लाह पनि नलिने होइन अनि कर्मचारीले के कस्तो खालको कर्मचारी पनि देखे भने काम गर्न नपरोस् होइन आफ्नो एक ठाउँमा बस्न पाओस् है ए घुर्की मुर्की देखाओस् अझ पोलिटिक्समा लागेका सङ्गठनकोतिर कहीँ लागेको छ भने सङ्गठनको पावर लगाउने त्यस्तो कर्मचारीले बिगारेको त्यस्तो खालको भोइसको कुरो हो यो त्यस्तो होइन संहिता यो पनि एउटा कुरा सोधिहालो है हजुर कर्मचारीहरू पालिकाले यसलाई जान चाहँदैन अरे भन्छ किन भन्दाखेरि नेताहरूसँग त्यहाँ चाहिँ धेरै कन्फन्ट्रेसनमा काम गर्नुपर्ने छ पर्छ भन्ने कर्मचारी वृत्तबाट सुनिन्छ यता कदा यहाँहरूले पनि सुन्नुभएकै होला यहाँको अनुभवमा चाहिँ अब यो पाँच वर्षको उसमा कस्तो रह्यो यस्तो छ सुरु सुरुमा चाहिँ हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको टसल धेरै नभएको भने भएको हो किनकि त्यहाँ बुझाइमा कमजोरी छ जनप्रतिनिधिले के लाग्यो भने स्थानीय तहमा त हामी त मन्त्री हो भन्ने लागेको छ है लागेको छ हामी त ठुलो मान्छे हो हामीले जे भनेको त्यो मान्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो लागेको हुनु पनि सक्छ त्यस्तो लागेको पनि छ दोस्रो कुरो कर्मचारी चाहिँ के लाग्छ भने हिजोको व्यवस्थामा जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिसौँ वर्षसम्म यो देश कर्मचारीले सञ्चालन गर्यो आज जन जनप्रतिनिधिको हो हामीले यत्रो पढेर लोकसेवा आयोग पढेर चाहिँ आएको मान्छे हो नि त यो जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ केही नपढिकन जनताले भोट दिएको भरमा अन्ध धुन्दो आएको यिनीहरूको कुरो किन सुन्ने हामीले हामीले सेवा सुविधाको भत्ता के छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान गयो फाइट त्यहाँनिर भयो दोस्रो चाहिँ फाइट कहाँनिर भयो भने तपाईँको सिंहद्वाराको आसपासमा मात्रै कर्मचारी बस्ने रमाउने होइन सिंहद्वाराको आसपासमा नजिकमा बस्न पावर लगाएर सेटिङ मिलाएर सिंह आसपासमा बस्न लगाउने तर पहाडी क्षेत्र भन्ने नजाने पहाडी क्षेत्रमा जानको लागि त सुविधा भत्ता टन्नै चाहिने फेरि त्यसो हुँदाखेरि सुरुमा टसल भएको तर अहिले कुनै पनि ठाउँमा छैन त्यस्तो अर्को पनि यस्तै एउटा आरोप लाग्ने गरेको र त्यसमा वास्तविकता पनि सुनिएको छ कृषिमा जाने बजेट चाहिँ त्यहाँको तपाईँको पालिकाको कार्यकारी प्रमुखले पनि अथवा त्यहाँ जो अधिकृत जान्छ उसले पनि त्यसलाई धेरै प्राथमिकतामा नराख्ने र त्यो त्यहाँको नियामक निकाय अथवा त्यहाँको वडाध्यक्षहरू अथवा भनौँ न पालिकाको ओभरअल जुन नेतृत्व छ त्यसले पनि कृषिलाई चाहिँ समस्या के अरे त्यति प्राथमिकतामा नराख्ने अनि जनतालाई पनि भरसक त्यहाँ बाटो खनियो भने त्यहाँ चाहिँ पोलहरू गाडियो र बिजुलीको तारहरू ताङ्गियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ विकास देखिने र नेतृत्वले चाहिँ आफै ट्र्याक्टर किन्ने आफै डोजर किन्ने अनि त्यसैमा चाहिँ पैसा खर्च गर्ने गरेको त्यसरी पनि दुरुपयोग भयो भनिन्छ क्या कृषिको यहाँकोमा कस्तो अनुभव भयो अब मैले सुरुमै मैले यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ किसान टेलिभिजनमा मैले सुरुमै गरेँ सुरुको वर्षमा सुरुको चरणमा चाहिँ कर्मचारीहरू विज्ञ कर्मचारी भनेको के हो भने कृषि शाखामा भन्दा विज्ञ हो नि त कृषि क्षेत्रमा त्यो कुञ्जोसम गाउँपालिका या विभिन्न स्थानीय तहमा विज्ञ भएर शाखा प्रमुख भएर पठाएको हो नि त ऊ त्यो विज्ञले कार्यक्रम दिनुपर्छ त्यहाँ त्यसलाई कार्यक्रम दिने जन विज्ञ कोही पनि छैन कर्मचारी व्यवस्था होइन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन सुरुको आर्थिक वर्षमा मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई पोइन्ट गरेँ हामी अन्यलमा थियो र नम्बर एक त्यो अन्यलतामा विज्ञताको कार्यक्रम बनाएर यसरी चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन दोस्रो कुरो हाम्रो आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रमा कुन क्षेत्रमा के बाली लाग्छ कुन क्षेत्रमा कस्तो पशुपालनको उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले त्यो एक खालको अनुसन्धान पनि गरेको थिएन फाइन आउट पनि गरेको थिएन त्यसो हुँदा सुरुको वर्षमा जुनसुकै स्थानीय तहमा चाहिँ कृषिको बजेटहरूमा चाहिँ तुलना रूपमा चाहिँ त्यो मन्त्रालयले तपाईँको एकचोटि दिग्दर्शन दिएर धुलीखेलमा लगेर दिग्दर्शन दिएर दुई दिन चाहिँ त्यहाँ राखेर जनप्रतिनिधि राखेर पाठ सिकाएर तपाईँको त्यहाँ योजना बन्छ त्यो धुलीखेलमा दिएको जनप्रतिनिधि दिएको त म त के भन्छु हुन त म त थिएन म त त्यो तालिम पनि गएन म त निर्वाचित भएपछि युरोपमा गएको नेदरल्यान्ड गएको त्यहाँ अनुसन्धान गर्न गएको म कसरी पशुपालन गर्नुपर्छ भनेर गएको तर त्यो तालिम चाहिँ तपाईँको विषयका शाखा प्रमुखहरूले दिनुपर्ने तालिम हो कि जनप्रतिनिधिलाई दिने होइन त्यो एक नम्बरमा त्यो हो दुई नम्बरमा चाहिँ के हो भने जनता आफैमा के जनताले गुनासो पनि गर्छ र माग पनि गर्छ कि जनता आफै खानेपानी माग्छ जनता आफै सडक माग्छ सडकमा पैसा हाल्यो भने टाउको फुटाउने जनप्रतिनिधिको तँलाई भोट चाहिँ के के भनेर दिएको हामीले भनेको कुरो नमान्ने हामीलाई सडक चाहिन्छ कृषि त हामी आफै गर्छौँ तरकारी हामी आफै गरिरहेको छ नि तिमीलाई अहिले हाम्रो प्रायोरिटी भने यो यो दिने कि नदिने भन्ने लौरो बोकेर आउने अनि चाहिँ चाहिँ पछाडि चाहिँ तपाईँको सडक खनिसकेपछि हाम्रो कृषिमा बजेट चाहिँ आएन भनेर के साथी चित्त नबुझेको बाहिर बसेको साथीहरूले विपक्षमा बसेका के चित्त नबुझ्ने साथीहरूले आलोचना गरेको कुरो पनि त्यस्तो होइन ओभरअल त्यस्तो चाहिँ होइन अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन लाग्यो अन्तिममा एउटा क्वेसन छोटोमा भनिदिनु होला एकै एक एक दुई सेकेन्डमै भनिदिनु होला तपाईँ आइसकेपछि यो पाँच वर्ष कार्यकालमा कृषि क्षेत्रमा कति प्रतिशतले प्रगति भयो जस्तो लाग्छ प्रतिशत भन्न तपाईँलाई टाइम लाग्दैन भनिदिनु प्रतिशतमा म आइसकेपछि सिक्सटी प्रतिशतको रूपमा चाहिँ मैले डेभलप गरिसकेको छ मैले चाहिँ तपाईँको अन्जेसम्म चाहिँ मैले धेरै कुरो फर्को मारिदिएको छ मैले धेरै अनुसन्धान पनि र चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ यो क्षेत्रमा पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने कुरा प्राविधिक जनशक्ति र विज्ञको सल्लाह परामर्श आफै खटेर त्यति चाहिँ डेभलप भएको छ हस् धन्यवाद आजको हाम्रो समय सकिएको छ र यहाँको पालिकाका मानिसहरू योभन्दा अझ केही एक महिना दुई महिनाको समयमा पनि अझ बढी लाभान्वित हुन् र त्यहाँबाट राम्रो तरकारी राम्रो फलफुल राम्रो कृषि उपज दुध आएर यहाँ सहरका मानिसहरूलाई बढी अझ बढी लाभ होस् यो समय यहाँलाई पनि यहाँको किसान चाहिँ टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन जान्छ हस् हस् धन्यवाद आजको हाम्रो समय सकिएको छ